Dobro herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Mit dabei habe ich El Hikaru. Zusammen gucken wir uns jetzt die bosnische Sängerin Jayla Ramovic an. Äh, ihr wolltet mhm. unbedingt Reactions zu ihren Auftritten und ja, da habe ich zwei ausgesucht. Äh, bin gespannt. Mal gucken, wie es dir gefallen wird. Es wird jetzt dein erstes Mal sein. Mhm. Und ja, dann sag ich mal, lass uns starten mit dem Lied Tihi Ubica Pozzetine. Und das andere Lied wird dann Ruine sein. Ah. Okay, sehr gut, da fangen wir an. Sie ist so 18, ne? Genau. Also sehr jung. Also richtig jung und sie hat wohl bei dem bosnischen DSDS Evo, hat sie wohl gewonnen. Ach krass. Da muss sie ja echt talentiert sein. Und sie kommt wohl aus dem gleichen Dorf wo Semir kommt, Vorreiter, ja? Echt? Kennen die sich? so von Film. Das wär's. Jelena hm. ja. Kalusch. Oder weiß Mama, setz mich Jelna Kalusch, ja. Okay, die hat schon eine richtig gute Stimme. Ja, Goraj. Krass, mit 18 so eine krasse Stimme. Ach, das ist Jelena guckt so bedrückt. Oh shit. Und das ist Maria Shedovic, okay. die bei Eurovision gewonnen hat. Hm. Oh. Also großes Publikum, in der Jury halt. Hm. Die gucken irgendwie nicht so zufrieden. Ne? Okay. Schwester schaut jünger aus. Ist so, die gucken echt. Die gucken gar nicht. Als. Als würde was fehlen für die. Ja. Und die mit den langen Haaren, die gucken so. Ich weiß nicht. Entweder machen die das mit Absicht. Ja, <laughs> jetzt, <laughs> jetzt haben sie so gespürt. Achso, das ist wie, ähm, wie The Voice. Voice. Ja, genau, The Voice. Da, hey, jetzt dritten die alle. Ja, okay. Achso, ja, okay, das ist ein bisschen anders bei The Voice, die gucken ja weg. Genau. Da, ist ja unterschiedlich, ja, genau. ist unterschiedlich. Ist aber krass. War das ihr. Ich glaube, das war das Ich glaube, das war das erste, ja. Das war echt gut möglich sein. Ja. Ach, zwei. Ach, noch ein zweites. Krass. Ja. Und da war sie 16 Jahre alt. Ach, da ist sie, da war sie 16. Krass, ne? Ach, krass die ist mega talentiert. der spielt an sein Handy. Ich glaube, der, der macht das mit Absicht so und will auf cool machen so. Und dann zum Schluss klickt er drauf. Klickt er drauf. Die hat schon echt Feuer. Ja, also schon talentiert, auf jeden Fall. Mhm. so, nee, die kann die anderen gar nicht sehen. Ach, sehen die sie nicht? Ich, ich weiß nicht, also ich habe die... Also wenn du von hier aus guckst, dann äh. sieht man die nicht. Vielleicht sieht man es gleich. Well, ja, genau. Mhm. Da. Wenn du vor ihr schaust, ich glaube, vor ihr sieht man nur so eine Wand. Hm. Außer ich habe mich verguckt. Könnte auch sein. <laughs> Der ist immer am Handy so. Ja, genau, wusste ich doch. Also. Okay. Okay. Talentiert auf jeden Fall. Das ist richtig krass talentiert. So, und das hat sie jetzt vor zwei Monaten fast. Okay. Das ist ihr Debütsong. Mhm. Das hat sie wohl da performt. Ihr eigenen Song. Ach so, okay. Ich habe schon gewundert, warum sie so oft da war. <laughs> Ruine. Ich das originale Video hat 13 Millionen Klicks schon. Ja. Das ist irgendwie im Hintergrund so. Jednom heroje bio sam na tebe slaba Vjerovala sam jednom Jetzt Jest choć filolog. Твое, que Man denkt doch gar nicht, dass sie 20 ist. Ja, 18 meine ich. Ja. Wahrscheinlich sieht eigentlich eher aus wie 20 aus. Ja, so, wenn sie so weitermacht, die kommen echt groß raus. Wirklich, stimmt schon. Aber das, das ein Desinfektionsmittel. ja. <laughs> Emotionaler Song. Mhm. Ja, sehr gut gesungen. das so. ist sie ein bisschen dünner geworden nach vor zwei Jahren. Glaube ich. Ja? Ich glaube schon. Wie alle aufstehen so. stehen wir auch auf. <laughs> Der hat ja auch perfekte Zähne, ne? <laughs> ich glaube, die hat auch noch vorne Zahnspange. Genau. Ja. Deswegen die perfekten Zähne. Ой, можешь Bravo, bravo, bravissimo. ja, war echt gut, hat mir sehr gut gefallen. Und wie hat es dir gefallen, Steve? Das war richtig geil. Mhm. Ja. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie euch das gefallen hat. Äh, falls ihr andere Vorschläge habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst nicht. Also nein, <laughs> vergesst nicht ein Like da zu lassen und abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Und guckt euch auch unsere anderen Balkan-Reactions an. Haben echt einige gemacht. Und ja, dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe und bis zum nächsten Video. Und nicht vergessen, keinen Daumen zu geben. <laughs>